ତରଭା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଲି ସୁନୀଲ ନରଭଣେଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ସିଡିଏମ୍ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପତି ତହସିଲଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭୋଇ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ ପଞ୍ଚାବନ ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସତର ଗୋଟିର ସମାଧାନ ଶିବିରରେ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ତରଭା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଜନୈକ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘାସ ପଡ଼ିବା ଆଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗଭୀରତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଭାରତର ଭାଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ